Vandaag publiceren we als afdeling maag-darmleverziekte van het Erasmus MC een artikel in, Immunity over buikpijn. Allemaal hebben we wel eens buikpijn. Bijvoorbeeld als we een appje krijgen van onze partner en die zegt, we moeten eens praten. Pijn in je buik. En bij mensen met prikkelbare darmsyndroom hebben die pijn eigenlijk continu. En die hebben daar dan natuurlijk heel veel last van. We zien nu echter dat die darmen weer rustig worden en weer minder pijn hebben op het moment dat er tryptofaan wordt afgebroken in die darmen. We hebben nu gevonden dat een afbraakproduct van dat tryptofaan, het zogenaamde kyrurenine, dat dat met name die darmen helpt om weer rustig te worden. En dat is ook interessant, met name op deze Valentijnsdag, want de afbraak van serotonine in de hersenen geeft daar juist hele acute gevoelens van verliefdheid. Dus we zien dat zowel in de darm als in de hersenen de afbraak van treptofaan ja, ons weer laat houden. Het van onze partner, het van de bacteriën in onze darm. Dus ook als er slecht gekookt wordt, als maar de treptofaan wordt afgebroken, wordt het toch nog een gezellige avond.